Всем привет! Привет моим подписчикам! Привет гостям моего канала! Огромное спасибо, девочки, что вы смотрите видео. За, э, огромное спасибо за ваши подписки, за ваши лайки. Вы знаете, что это для чтобы мне подключили больше функций, чтобы было видео более эффектное, чтобы я могла и видеотрансляции из телефона снимать. Потому что с телефона намного легче, но нужно, видите, сейчас я не могу только в записи с телефона, а нужно определенное количество часов и определенное количество э, подписчиков, чтобы подключили еще, чтобы можно было с телефона. Девочки, сегодня у нас будет расклад на 4 королевы. Какой мужчина у вас на пороге? Ну и, естественно, для чего? Что он принесет в вашу жизнь? Благополучие или страдания? Посмотрим, чтобы вы уже знали. Если какой-то мужчина, вы уже присмотр... будете знать, присмотр... присматриваться, или нужно вам это, или не нужно. Посмотрим девочки, поменяла немножечко королев, потому что у нас всегда была первая жезловая. жезловая. Я сегодня взяла Э, первую э, королеву мечей, потому что она у нас бедненькая всегда в э, последняя. Так я взяла королева слева направо, королева мечей, девочки, вторая королева чаш, третья королева жезлов и четвертая королева пентаклей будет у нас. Определяйтесь, какая вы из королев, и будем начинать Надеюсь, что видео хорошо запишется. Не будет помех. Надеемся на это, но посмотрим, как получится. Так, начинаем. Первая мечевая королева, вторая королева чаш, третья королева жезлов и четвертая королева монет, пентаклей. Я надеюсь, вы определились. И начинаем с королевы мечевой. Эти будут ждать своего турна. А мы начинаем. Королева мечей. Так, скажите, пожалуйста, какой мужчина в дороге и что он принесет в ее жизнь? Какой мужчина на пороге. Какой мужчина на пороге. Девочки, у вас мужчина на пороге, сам император, может быть, что был женатый мужчина, но ему нужно еще немножечко подождать, потому что у него там проблемы, наверное, были в прошлом, десятка мечей и отшельник. У него там конец, десятка мечей – это точка там, и он на данный момент в отшельниках но нужно э, немножечко его подождать. Но мы и смотрим, какой мужчина у вас будет на пороге. Нужно подождать, и вас идет сам император. Так, что он за человек, этот император? Вы с ним познакомитесь, может, по интернету познакомитесь, ну, э, будет влюбленность девочки. И, ну, нужно подождать, но не год, не два. Это вот-вот, мы смотрим на пороге, какой мужчина на пороге. И карта восьмерка жезлов. Нужно подождать, но немножко, потому что карта восьмерка жезлов – это быстрая карта, вы знаете. Это быстрая карта, знакомство может быть по СМС, где-то в соцсетях можете встретиться. И э, может еще показывать, что мужчина не с вашего города – что где-то в другом городе живой, э, живет. А очень близко я живу возле дороги, и вот едет скорая. И, э, что еще может показать, что он, э, как я говорила, не из вашего города, может показать, что даже вы познакомитесь с мужчиной, что он будет... Э, Э, с другой страны, может и такое и быть, может по рыцарю мечей, может быть, что он даже и не вашего вера, и вере, веры исповедания, что такой горячих кровей такой мужчина, например, где я живу, испанец, вот, или э, может кто-то познакомиться и с мусульманином каким-то, мужчиной другой веры, они ж э, горячие такие мужчины. Но он будет вас любить, он влюбится в вас, карта влюбленных, он будет вас любить. <clears throat> Горячий такой мужчина, горячий, вспышка такая. Вы будете, для чего он к вам придет? Для того, чтобы вы были, были вместе, для того, чтобы вы радовались жизни. Вы будете радоваться, вам будет комфортно в этом, Впоследствии эта карта может и показать брак девочки, что он вам предложит руку и сердце. Ну, э, э, да, вы будете рады этим мужчиной, девчоночки. Он может вам предложить руку и сердце тоже, но э, он не будет к вам относиться, понимаете, жестоко. Ну, мужчина будет такой горячий, как я говорила, крови, но по умеренности он будет нежен очень с вами, он будет вас любить, он не будет э, идти э, доказывать, что вот я мужчина, он себя будет считать императором, но ну, он может показать, еще показать, что он был женат, потому что там возле него, э, что в, в тех отношениях у него уже все, и он на данный момент э, свободный, одинок. Он сейчас на данный момент, этот мужчина, одинок. Зализывает раны от прошлого. Но смотрите, девочки, к вам идет тоже и другой мужчина, вы на расхвате будете, моя мечевая. Король Пентаклей идет к вам. Идет, но это будет э, попозже. Потому что вот король Пентаклей, и возле него вышла э, рыцарь Пентаклей. И для радости он придет в вашу жизнь. Э, но это нужно дольше почита- э, подождать. Этот император, что был женат, он нужно тоже карта ожидания, но это будет вот-вот быстрее, а другой нарисуется у вас с э, немножечко попозже, потому что короли Пентаклей, они медленные, еще возле него вот вышел э, рыцарь Пентаклей, Э, тоже вот такой пентакливый, они очень много думают, рассуждают, но он тоже хочет прийти в вашу жизнь, чтобы ее скрасить. Тройка чаш, веселье, внести веселье в вашу жизнь. Так, что будет с этим королем, э, Э, с императором, но там сказали, как он украсит вашу жизнь, он влюбится в вас, будет вас любить очень, и впоследствии вы будете рады, и вы, может вам предложить руку и сердце. А будут ли продолжения с этим императором? Ну, вы будете, вы будете выстраивать, вы будете рады этому императору, вы будете вместе, вместе выстраивать понемножку, но будет немножечко тяжеловато с ним. Будет тяжеловато. И он очень вам поможет, он будет помогать, он состоятельный мужчина, он даже и в денежке вам будет помогать, вам будет Э, на, на этот счет э, легко. Но там вышла еще вот и смерть, что может быть э, немножечко будут какие-то притирки друг к другу. Сейчас еще посмотрим, почему вышла карта смерть. Вы будете его ожидать будет обнуление, ну, может быть такое, что вы э, встретитесь, влюбитесь, ну, и потом пройдет какое-то время, и будет какая-то, видите, остановка, будет, э, будет эм, смерть, будет э, перерождение ваших, может быть, что на другую уже стадию вы будете выходить, будет обнуление, вы будете ждать, и к чему это приведет – У некоторых проиграется, девочки, что этот мужчина хочет к вам прийти из прошлого 50 на 50. У некоторых будет, что хочет вернуться ваш бывший, хочет к вам вернуться, будет э, обещать, что все хорошо, он обнулился, он одумался уже, но впоследствии будет опять то же самое, девочки, будет у вас разочарование, вы будете, да, вы поверите ему, вы поверите, потому что он будет клясться, что он любит вас, что все, будем давай жить вместе, я все понял, все будем. И будет сначала опять хорошо, но потом будет опять то, э, смерть будет, двойственность будет, э, вы будете опять подозревать его, вы будете опять в пятерке монет, что он вам не додает что-то опять вернетесь в прошлое, что у вас было понимаете? В других, если вы, э, если вы, не было у вас такого мужчины, вы одиноки, никого у вас не было, к вам придет такой мужчина после развода уже, ну и тоже, то же самое будет, что я выше говорила, то же самое, влюбленность будет, как будто все хорошо, вы будете рады, вы будете на восьмом небе, он будет вам клясться, что потом впоследствии мы поженимся, вы будете выстраивать, вы будете вместе всегда вдвоем, вдвоем, но потом будет вот-вот, вот будет смерть, будет э, э, обнуление, будет, будет у вас... Э, э, разочаровании, вы будете страдать, вы будете э, думать, как хорошо было начиналось все, а что случилось. Вот такая ситуация. А ну давайте посмотрим теперь, а король этот пентакливый, что немножечко попозже у вас, к вам на пороге. Король пентакливый, а что с ним будет? Он тоже в прошлом, девочки, у него были проблемы по девятке мечей, он немножко и закрывался, и не доверял женщинам, и убегал от них, э, не хотел выстраивать отношения, поэтому он и попозже еще тоже зализывает раны. Но его будет тянуть, э, он вас увидит, э, вы ему очень понравитесь, и его будет к вам, притяжка будет, очень будет тянуть тянуть его к вам. Тянуть сексуально будет тянуть. И, ну, тоже карта звезда, ожидание. Ну, будет немножечко, вот карта говорит попозже. Да, у него были прошлые отношения, он ушел с прошлых отношений, было ему тяжело закрыто э, закрывался, не хотел, не хотел, чтобы попасть в те же, в те же сети, Э, он доказывал свою правоту, э, на данный момент он один, одинок, э, так немножечко как будто и эгоистически он мне он говорит я хочу побыть один я хочу мне пока комфортно одному и и, и чувствую себя более хорошо, мне нужно успокоиться, потому что я разочаровался во всем, я ничего не хочу, я разочаровался в женщинах, я и опять девятка жезлов, я огородился, я не верю никому, ни одной женщины, но я надеюсь, что все будет хорошо, что жизнь восстановится, что будет у меня все хорошо. Так, для чего ты придешь в жизнь этой женщины? королевы мечей, для чего ты после вот этого всего, что у тебя было в прошлом, для чего ты придешь. Для нового начала, для новой любви, для нового начала, для новой любви, для э, создания семьи вышла десятка кубков, э, рыцарь чаш и туз пентаклей. Для нового, ну там карта мир, да, новые, новые пути, новые, новая жизнь, новые, новая эпоха, новая эра. И он говорит, да, я буду начинать, приду, приду в жизнь этой женщины, начинать все заново. Туз пентаклей это неплохая карта, это хорошая карта, стабильная карта, денежная карта – ну, для короля Пентаклей, конечно, это его стихия. Пентакли зарабатывать деньги, чтобы было благополучие. Он говорит, я приду чист, я приду чист, я приду с новой любовью, я приду с искренностью к ней. Я рыцарь Пентаклей говорит и впоследствии, что эм, большая вероятность для создание семьи, для благополучия и создания семьи, чтобы мы были вместе. Так, давайте посмотрим. Еще хочу взять а, на этого, что совет женщине, совет женщине этой королеве, совет. Ну, совет вам, не бороться с мужчинами, не доказывать, потому что вы мечевая. Вот карта говорит. Э, быть более умеренной и более спокойной. Не бороться, потому что вы очень, э, вы, э, когда с мужчин, понимаю этих женщин мечевых, они хотят, чтобы все у них было по полочке, чтобы у них все Э, было вовремя, чтобы никаких опозданий, никаких э, разочарований, чтобы все как часики шло. Эта женщина, да, может быть и правоохранитель, она может быть и медик, Э, эта женщина такая пунктуальная, и карта говорит, не, бо, не бороться силами с мужчиной, не доказывать, что вы очень сильная женщина, что вы можете и сами все сделать, вам не надо, вам нужен такой мужчина, вы вот, не, э, некоторые говорят, не нужен, если э, будут разбросаны штаны и там носки и э, туфли по, теле, по, э, по всей квартире, мне такое не идет, мне не нужен такой мужчина, тогда я буду одна лучше и буду знать, что у меня все по полочкам. И вы меряетесь силами всегда с мужчинами. Вот, возле вас выпал кор, кор, тоже, вот возле этого, вы, вы, вы тоже, из, возле вас мужчины чувствуют себя как э, собаки загнанные, понимаете? Вы очень строга, немножечко уме... Да, это неплохо, но всегда думаете, ну все ж таки я мужчина, э, э, женщина, я не мужчина, мне я хочу любви. Ну и мужчины немножко давите, вы всегда на высоте, на голову выше мужчин, и вы давите мужчин. Вот карта говорит, не давите так подумайте, что вы все ж таки женщина, потому что мужчинам очень, вы их загоняете в такую шаг влево, шаг вправо, расстрел. Мужчинам с вами немножечко тяжело. Вам нужно свой характер немножечко усмирить, усмирить свой характер. Ну, вам, да, вам по судьбе стабильная ситуация, вам по судьбе брак, но вы еще не знаете этого мужчину, который у вас нарисуется. Еще вы его не знаете. Вот, вам по судьбе быть в браке, Вам по судьбе быть в браке, но пока еще вы не знаете этого мужчину, который вас на пороге. Вы познакомите для, для стабильной жизни, для стабильности, чтобы была у вас стабильная жизнь. Но, ну, девчонки, здесь вот мечевые, которые меня смотрите, вы немножечко э, не будьте мужчиной а будьте немножечко женщиной, потому что вы, я не говорю, вы только э, строги к мужскому полу, вы строги и с собой тоже, вы тоже, вы такая, вы, вы строгая женщина, вы пунктуальная женщина, но вы такая есть, это ваша стихия, здравый смысл, здравый ум, э, вы всегда, что вы хотите, вы своего добьетесь, вы никогда на полпути ничего не, не, не оставите. Это да, это да, но как-то немножечко, потому что мужчинам сложно, они вас боятся. Вы красивая, хорошая, вы умная, с вами интересно, мужчинам вы нравитесь. Но когда уже заходит, проходит букет на конфетный период и заходит более чему-то такому... Э, более интересному, более э, стабильному, к такой э, э, земной жизни уже, чтобы так немножко с вами трудновато. Усмирите немножко свой вот этот холод, заберите от себя этот холод, и все будет хорошо, девчонки. Так, у нас сейчас дама чаш королева чаш. Посмотрим, какой мужчина на пороге в королевы чаш и для чего он придет в ее жизнь. Королева чаш. Какой мужчина у вас на пороге и для чего? Какой мужчина у вас на пороге и для чего? Какой мужчина? Королева чаш. Какой мужчина у вас на пороге и для чего? Какой, какой, какой? Скажите нам, пожалуйста, какой мужчина на пороге в королевы чаш? Ну да, здесь девочки ждут и уже, может быть, давно ждут своей любви. Но к вам придет мужчина для э, супружества такой, что хочет с вами действительно жениться на вас, радость вам принести, чтобы была свадьба, придет мужчина. Какой мужчина придет? Король чаш, ваша пара. Сам король чаш придет к вам, девочки. Для, для брака правосудие вышло, вышла тройка чаш для радости, для брака – чтобы вас немножечко как-то расшевелить, потому что вы давно ждете такого мужчину, чтобы вас любил, вас понимал. Вы давно ждете, вы выглядываете его, вы хотите, вы, а, у вас есть это в голове, в планах. Господи, пошли мне мужчину такого, чтоб меня понимал, меня любил, на руках меня носил. Ну, это в кавычках так. А может быть и такое, и на руках, если сможет. Э, вот. Вы ждете его, вы выглядываете его. И давно это вы, вы ждете давно его. Вы давно, вы устали даже. Вы даже устали. Но вот кто? Что за мужчина придет? Король чаш, это и, и еще и ваша, по вашей стихии, ваша пара, будет ваш муж, ваш ваш любимый человек, вы будете его любимая женщина, а он будет ваш любимый мужчина. Радость принесет. И сразу вышла карта э, правосудия. Для брака. Какой мужчина придет? Для брака, для радости. Для брака и для радости. Скажите нам, что это за мужчина? Давайте немножечко его откроем. Что он за мужчина? Что у него на данный момент? Что он за мужчина? Да, у него тоже было прошлое позади. Очень-очень тяжелое. Но он уже отошел, у него уже есть цели, он хочет, он хочет новых отношений. Ну, короли чаш, они долго не страдают. Они пострадали немножечко, во, постояли в этой девятке жезлов, э, бежали э, от своих отношений прошлых, как оставили все сзади, все мечи, все прошлое оставили сзади и бежали, бежали очень быстро и далеко. Но на данный момент он свободный, у него много планов на будущее, мыслей, планов, он готов уже чаши, семерка чаш, он готов к любви, он хочет любви. Король ча, а, э, чаши, они такие есть, они влюбчивые, они, и они не могут быть одни долго. Они хотят пару, они хотят любить, они умеют любить. И, девочки, он уже, он уже у вас на пороге, он уже на коне, он уже к вам летит. Это вот-вот будет быстрая карта, потому что он хочет, он не хочет быть один. Ему не надо одиночество, он не хочет этого. Он от этого, он забыл, он это забыл и не хочет даже вспоминать, что у него было в прошлом. Он готов, он сел на коня и летит прям, летит. Э, рыцарь Жезлов, он готов к новому, его распирает, он хочет, он хочет и интима, он хочет и любви, у него много планов в своей голове. Эм, хорошо. Так. Будешь ли ты честен с этой женщиной, своей новой? Будешь ли ты честен с новой женщиной? я не буду ее разочаровывать, я не буду ее, по крайней мере, я буду умерь, по умеренности, я буду очень нежен, я знаю, как это делать. Умерь, по умеренности, я буду очень нежен, я знаю, как это делать. Я не буду ее разочаровывать, я, не буду, я буду ей доверять, я не буду отстаивать свою точку зрения никогда, я буду э, к ней всегда хорошо относиться, я буду к ней писать э, хорошие там смс письма, нежные, хорошие. Я не хочу, чтобы она разочаровывалась, чтобы она плакала, мне этого не нужно. Я буду к ней относиться очень нежно. Умеренность, карта умеренность говорит, я буду относиться к ней очень хорошо, очень нежно, очень спокойно. Я не буду за ней подсматривать, я буду ей доверять. Я не хочу, я не буду отстаивать, что я всегда прав, чтобы она не разочаровалась. Я всегда буду ей писать хорошие, нежные э, письма. Ну, Хорошо, еще. А что ты ей можешь дать еще? Я приду в ее жизни, чтобы ее вытянуть, если она одинока, если она страдает, если она в одиночестве, я приду к ней, скрасить ее жизнь, и понемножку мы будем притремся и понемножечку, понемножечку, по рыцарю Пентаклей, по, потихонечку мы будем строить планы, мы будем Э, мы будем реализовать их в, в нашу земную жизнь, мы будем зарабатывать деньги, мы будем в конце концов впоследствии строить семью. Но там сразу вышла карта правосудия, семья. Мы будем потихоньку, мы не будем спешить, мы не будем сломя голову, потому что рыцарь Пентаклей это, это потихонечку. Мы не будем спешить, сломя голову мы все хорошенько будем обдумывать, у меня много целей, тому на у него вышли, и мы по силе наберемся силы, и понемножечку мы будем работать, работать над нашими отношениями, улучшать нашу, нашу стабильную ситуацию, денежную ситуацию. И в конце концов будем потихоньку выходить, чтобы построить семью, чтобы нам было комфортно, э, хорошо, чтобы мы друг друга любили, чтобы у нас было полные чаши. Вот, 10 чаш, чтобы у нас была семья, чтобы она меня любила, уважала я ее, чтобы у нас были детки, детки чтобы у нас был дом, чтобы у нас была собачка, кошечка, чтобы нам было комфортно, чтобы мы радовались жизни. Вот это мы будем делать. Я, я ж буду ее муж. Я буду ее мужем впоследствии. Я буду защитником. Я буду хорошим мужем. Я буду хорошим отцом. Она будет рада за мной. Впоследствии я буду ее мужем. Смотрите, как хорошо карта. Мы понемножку, потихонечку, мы не будем спешить. Мы будем работать, мы будем добиваться чего-то, мы будем строить семью. И, наконец, я буду, я буду чувствовать себя императором, женатым человеком. Я буду ее мужем. Я буду ее мужем. Смотрите, я буду ее мужем. Мы выйдем с этой подвешенной ситуации, и я, и она а она будет моя императрица. Смотрите, как здорово. Девочки, я э, поздравляю вас, э, королев чаш. Смотрите, как здорово карты открылись. К вам идет очень хороший мужчина. Очень нежный, очень хороший. Как классно, смотрите. Я буду впоследствии ее мужем. Мы никогда не будем в подвешенном состоянии. Она будет моя жена, она будет моя любимая жена, мне пара. Чтоб так вышло сразу император и императрица. У нас не будет никогда подвешенного состояния. Нам будет всегда комфортно вдвоем. Мы никогда не будем вот в таком состоянии. Девочки, аж, аж хочется смотреть. Смотрите. Это ваш оберег. Да будет так. Аминь. Как здорово, как классно. Как здорово и как классно. Даже уже и говорить нечего. Здесь в втором варианте. Счастья вам, девочки, удачи, королевы мои чаш. Счастья и удачи вам. Так, сейчас мы берем королеву жезлов, какой мужчина на пороге в королевы жезлов и для чего он к вам придет. Королева жезлов. Королева жезлов. Какой мужчина на пороге в королевы жезлов? Какой мужчина на пороге в королевы жезлов? И для чего он придет в ее жизнь? Какой мужчина в королевы жезлов на пороге? и что он принесет в ее жизнь, для чего он придет в ее пространство. Королева жезлов. Так, девчоночки, начинаем. Королева жезлов, королева жезлов. Какой мужчина придет? в жизни королевы жезлов. Король чаш. Сам, сам король чаш. Из прошлого, девочки. Придет к вам королеве жезлов мужчина, король чаш – чтобы, но э, чтобы расставить все точки над «и». Король чаш, туз мечей, умеренность и шестерка чаш. Из прошлого придет мужчина, из прошлого, чтобы поставить или точку, расставить все точки над «и», но он придет в спокойном состоянии, без войны, без скандала, по умеренности, хочет с вами поговорить, взвесит все, взвесить все за и против и поставить или точку поставить на отношениях, если они еще, или выяснить что-то. Вы, а что ты хочешь выяснить? Что ты хотел бы выяснить? ложь, обман, предательство, измены. Вот он хочет с вами поговорить об этом. Не знаю, какая была ситуация, или вы ему изменили, или он вам изменил. Там, девочки, вы уже себе сами. Но он хочет поговорить вот на эту тему. Еще не все, не, еще не все он для себя выяснил. Он хочет это, разобраться в этом. Он хочет еще в этом поговорить об этом, разобраться об этом. Еще что ты хочешь еще? Потому что мне очень тяжело. Мне тяжело. Я все еще Мне тяжело. Я не могу не спать, не есть, мне тяжело, я, мне, нужен, мне, нужно, мне нужно поговорить в спокойной обстановке, мне нужно выяснить эту ситуацию, и я буду, наверное, предлагать, чтобы мы разошлись. Если это супруги, так вот, я буду предлагать, чтобы мы разошлись. Вот такое, девочки, жезловые. Вы там себе уже свою ситуацию подставляете. Подставляете свою ситуацию. С прошлого хочет с вами поговорить мужчина. Или, если это ваш муж, так вот, он хочет поговорить на эту тему. И, как я говорила выше, поставить все точки над «и». Ну, скорее всего, здесь и будет, э, будет правосудие, будет развод. И вот такое. Ладно, хорошо. А в, в, в будущем, какой мужчина придет в будущем, в будущем, хорошо, с этим мы разобрались. Хочет прийти поговорить бывший и поставить все точки над «и». Э, так, теперь, что ждет в ближайшее будущее? Какой мужчина на пороге? Ну да, с прошлым будет, конец, десятка мечей, там и правосудие, он и вас вышло, да, вы поставите точку, на, на, если это семейные, э, семья, э, распадется, вы разведетесь с этим человеком, вы тоже не очень хотите, вы хотите новых чувств, вы хотите радости в своей жизни. Вот вышла туз, туз чаш и тройка чаш, вы хотите радости, вы хотите чего-то уже нового, вам надоело, вам тяжело, и ему там тяжело, он в девятке, в восьмерке мечей, а здесь десятка мечей, вы себе, и вы тоже себе об этом думаете, что э, в конце-то конце концов нужно уже, э, нужно уже определяться, нужно ставить точку, освобождаться и впускать что-то новое, впускать в радость в свою жизнь, впускать новые чувства, идти вперед, жизнь продолжается. Вот, э, вот такая ситуация. Хорошо. Так, какой мужчина придет в вашу жизнь? король мечей. Король мечей, будет два варианта, король мечей и король жезла. ваша стихия. И у того, и у того был, были проблемы, и у того, и у того были проблемы в, в прошлом. «Короля мечей» тоже была башня, была разруха, был разрыв. Здесь в «Короля жезлов» тоже было там в его ситуации двойственность, э, он ушел из отношений. А сейчас будем разбирать, какой король бы вам лучше подошел, что хочет, почему они придут в вашу жизнь. Будет выбор, будет два партнера, вы будете на выборе стоять. Может, они уже у вас и есть, потому что, может, это было с вашей стороны там измена, что вот э, там король чаш вышел, хочет поговорить, потому что ему больно. Может, у вас был уже какой-то партнер, нарисовался, и мужчина вот ваш. ну вот два короля к вам на вашем пути. Сейчас будем смотреть, что, что за король э, мечевой но вы его ждете, вы его выглядываете, он к вам тоже стремится, он к вам стремится, он к вам идет, потому что он вас любит, он будет вас любить, да. Король мечей, вы его ждете, ну он тоже к вам рвется, потому что он не может без, без вас, вы без него, эм, вы любите друг друга, или если еще нет, будете любить так, а впоследствии, что будет впоследствии? последствия. А, ну, здесь семейная карта выпала. Будет семья. Так, король жезлов. Король жезлов тоже у вас у вас будет на пороге и король жезловый, э, вы его будете, ну это и ваша стихия, вы жезловая, его будет очень к вам тянуть сексуально, он очень будет вас, вы, вы очень, будет, между вами будет очень большая страсть, очень большая страсть. Ну, ну вы тоже, он вам тоже понравится, он вам тоже очень понравится, он придет, чтобы изменить вашу жизнь по-новому. Может быть, где-то он с дороги, большой дороги, девочки, где-то тоже из-за бугра, может быть, потому что вышла и колесница, вышла и карта мир, вышло, что это где-то эм, не из вашего города, не, не вблизи вас, чего ждать от этого короля жезлов. но он будет вас очень ревновать, он будет, потому что вы будете очень ему нравиться, он будет как будто э, вы ему что-то сделали, он не сможет без вас, он когда вас увидит, все, все, влюбленность такая, что он вас даже не хочет вы, отпускать, все, она моя, она моя, и я встретил эту женщину, она моя, я никому ее не отдам. Капец, и он будет за вами очень следить, очень будете вы у него на... Э, э, но его нужно еще немножечко подождать. Он э, первый будет, выйдет вот этот король мечей, или вы уже может, уже он у вас есть в вашем пространстве, может, уже вы встречаетесь с ним. А этого э, эм, жезлового, жезлового нужно подождать. Он едет, едет уже, он где-то в дороге. Он в дороге и из дальней дороги. Он, он, но он у вас очень влюбится, очень будет привязка большая, очень будет следить за вами. И что будет впоследствии? Ну, девочки, здесь будет борьба. Здесь будет борьба, он будет нервничать, потому что очень будет вас ревновать. Он очень будет нервничать, он будет вас ревновать, он э, будет, э, вы будете э, перетягивать кана, канат, вы будете свое доказывать, он свое будет доказывать. И и будет такое приход, уход, приехал, уехал, вот такое будет. Будет, э, э, будет нервничать очень, будет вас очень ревновать, поэтому вот такое будет. Будете, э, нет мечевых карт здесь, чтобы вы там ссорились, война такая жестокая, но вот, вот такие будут притирки будут такие притирки, он будет вам не доверять, он будет думать, что вы ему изменяете, он будет всегда, вы будете всегда у него под прицелом, под прицелом. Ну, а вот этот король мечей, ну, да, он вас лю будет любить. Так что это ваш выбор. Ну, здесь, видите, карты э, с э, Жезловым не показали ничего семейного, не показали ничего кубкового, показали только страсть страсть, большую страсть. Только страсть показали. А вот э, этот мечевой, да, карта двойка чаш, десятка чаш. Этот мужчина ваш мечевой вас будет любить, девочки. Он будет любить. Он, он идет для семьи в вашу жизнь. Жезловый нет. Ну, а это вам выбирать. Это вам выбирать, чего вы хотите. Так, что ждет в будущем? Будете иметь выбор, и это вам выбирать. но ну, вы будете немножечко и нервничать. Вот я, что будет в будущем. Потому что к вам идет, к вам идет счастье, к вам, смотрите, здесь э, плетки, э, лилии, всадник и сама карта ваша вышла, э, бланка. Что карта хочет сказать? У вас будет счастливая жизнь. Э, и на дне колоды э, еще и э, букет будет романтика, будет нежность, будет хорошее провождение время, вы будете цвести и пахнуть, как этот букет, вы будете красивы, вы будете... Вот, но будет будет какая-то вот конфликты будут у вас сначала. Ну, конфликты, я понимаю, и у вас в голове будут, потому что вот один будет и второй. Вы, вы не будете знать, что делать. Вот это вам нужно выбрать. Но к вам идет удача вам идет благополучие, изобилие. Вы сейчас вот будете на хорошем, на хорошем плаву, только не надо упустить хорошенько, не идите, э, не идите в омут э, с головой, на здравый э, ум все себе подумайте, что вам нужно, потому что будет выбор из двух мужчин вы себе, будет нов, но, новые встречи, будет, будут новые, э, новые знакомства. Ну, хорошенько себе подумайте, чего вы хотите. Или вы хотите еще расслабиться, отойти от прошлого и расслабиться по себе немножечко погулять, вот что-то такое. Ну, как, как хотите, тогда вот этот э, э, жезловый, он будет вам это давать, будет страсть, будет, бу, будь, будете вот в такой, в такой машине страсти. Ну, если вы хотите более стабильной жизни, более приземленной, более эмоциональной, эмоциональной, так и семью впоследствии, ну, тогда вот этот король мечевой – потому что этот, этот только будет страсть. Он, здесь чувств, любви такой не будет, только секс, секс, секс, секс. Так, девчонки, это на ваш выбор. Это как вы уже себе... Это от вас зависит, конечно. Я вам подсказочку дала, я вам разобрала, какие мужчины к вам идут и что хотят, чтобы вы были на чеку, чтобы вы знали, как поступить, как, э, что у вас будет выбор. Подсказочка есть, а, а вы сами уже устраиваете, конечно, свою жизнь. Так, девчоночки, беремся к королеве Пентаклей. Давайте, что у нас королевы Пентаклей получат. Получат. Какого мужчину королевы Пентаклевые получат? И для чего? Королевы мои Пентаклевые, дорогие мои, земные женщины, что вам приготовила судьба? Какого мужчину вам, вам приготовила судьба? Какого мужчину приготовила вам судьба? Какого мужчину вам приготовила судьба? королевам Пентакливым. И для чего, конечно, какой мужчина у вас на пороге. Какой мужчина у вас на пороге. Какой мужчина. так, готовы, девочки пентакливые? Давайте смотрим, что нам приготовила судьба. Какого мужчину? Стоящего или шалопута какого-то? Давайте. Надеемся, конечно, на лучшие. Всевышние силы знают, какие женщины пентакливые, и что им нужно, и какой мужчина им нужен давайте. Так, начинаем. Какой мужчина на пороге у Пентакливой королевы? Ну, тут некоторые женщины еще от прошлых отношений не отошли. Они бы и хотели здесь, да, конечно, хороших, здоровых э, отношений, но еще они в таком двойственной ситуации, в подвешенном, в подвешенном виде и, и в девятке жезлов. Здесь многие девочки пентакливые очень пострадали, был, были разрывы, разочарования очень пострадали от мужчины своего бывшего и сейчас не доверяют, боятся входить, боятся, чтобы не наступить на то же самое, потому что э, было очень больно. Э, еще некоторые девочки и не отошли, еще и наблюдают за своим мужчиной бывшим, как у него, что у него, как он себя как чувствует после ихнего разрыва радуется или не радуется. Конечно, хотели бы, хотели бы рабочих отношений, хотели бы э, благополучия, хотели бы и денег, хотели бы и квартиру, хотели бы стабильного партнера, мужа, хотели в конце концов бы, хотели бы радости по тройке э, чаш, хотели бы этого, конечно, это каждый хочет. Но вот такая ситуация. Болит сердце еще, тяжело, еще э, переосмысливаю, почему со мной такое случилось, почему мне не везет с мужчинами, что такое, в чем проблема. Э, каждая, многие, многие женщины думают, а может уже и, и, и не надо никого не упускать, на свою территорию, может э, лучше заняться собой и продвигаться в своей, в своей какой-то, э, идти к своей цели. Вот, не хочу, э, подвешенный, подвешен, повешенный, в подвешенном состоянии, что на данный момент вы бы и не хотели никакого э, никого упускать в свою жизнь. На данный момент вы еще закрыты. Вы, с одной стороны, да, хочу, а потом, ай, ну, за, а зачем? А если опять будет то же самое? Вот что-то вот так в этом роде. Что-то в этом роде. Такая э, карусельки, двойственная у вас ситуация. Да, хочу, конечно, потому что одиночество, это все понимают одиночество. Но а с другой стороны хочу радости, да, хочу радости, хочу веселья, но ну, хочу э, честных э, отношений, хочу честных отношений. Не хочу этого, чтобы я страдала и плакала. Вот такое. Хочу, не хочу. Хочу, не хочу. Вот такое. Так, а что у вас, у вас на пороге? Что у вас на пороге? Ну, ваши мечты будут сбываться. То, что вы хотите, вы получите, девочки. На пороге у вас король мечей. Король мечей на пороге. Это может быть и э, с прошлого мужчина, да. Да. Может быть, ваш э, сейчас, э, здесь два варианта, девчонки. Может быть, что ваш бывший, что вы долго с ним, долго-долго мучились, по, деся, по десятке жезлов, долго шли, годами. Тяжело, тяжелый мужчина, на подъем, всегда был в каком-то таком застывшем состоянии, всегда вот эту свою... Э, ничего ему не надо, вот так хорошо было с вами, вы говорите то, то, то, а ему, а ему вот так посмотрит на вас, а зачем? Нам и так хорошо, а зачем спешить? Ну и потом пошли конфликты, вы боролись оба друг с другом, елки-палки, ну как, ну вы земная женщина, вы не можете вот так в четверке мечей, мне тяжело, я не хочу, я не хочу никуда вперед двигаться, мне, мне хорошо так, как есть, и так будем, э, хорошо, вот сегодня, ну, ну пусть и будет сегодня, а завтра как Бог даст, вы не такая женщина, и у вас вот были вот такие конфликты, вы, вы, ругались, всегда вы что-то доказывали, вы хотели вытянуть его. Э, но, а, он, а он отстаивал свою точку зрения. А зачем? А почему? Он хотел быть на высоте. Он хотел быть на высоте, и он всегда был прав. Он, он не был прав, э, он не прав, а так себе считал, что он всегда прав, и э, он победитель, он никогда не хотел проигрывать в, в этой стычке. Ну и вот э, вел себя с вами как дурак, вы иногда, может, и думали, ну, елки-палки, или у него что-то с головой проблемы, или, и, и, или к нему не доходит что-то, и как будто говоришь, как будто и слышит тебя, и как будто понимает, но все равно на, на, на одном и том же самом, наверное, какой-то э, придурок. Вот, вот такая ситуация. Ну и идет вот это обнуление. А что будет после этого? Здесь вы не вышли еще вот с... Э, не, вы вышли, вы, не, может быть, и не уместе, но все равно Э, вы думаете о нем, об этом мужчине, вы наблюдаете всегда, он у вас, вы всегда, может, заходите и на э, сайты, смотрите, когда был, когда выходил, с кем общается, на его страничку заходите, что он там э, пишет, с кем он переписывается. Вы еще не отпустили этого, потому, видите, и не видно еще ни одного мужчины, вы, вы, вы, вы еще закрыты от мужчин других. Так, а что может, что может дать вот этот мечевой вам? Ну, девочки, он может, э, может, вы его уже послали, надоело вам это. И он говорит, ну, если она меня упустит, если она меня простит, я сейчас уже стану для нее королем э, чаш, я буду ее любить э, только чтобы она мне поверила. Как будто мужчина хочет измениться, он себе так в голове думает – он так себе думает, я бы хотел начать заново с ней, я бы уже был с ней нежный, я бы уже не шел войной, а, э, она бы, не, она бы не страдала, потому что я вижу, что она мне сейчас уже не доверяет. Конечно, столько время э, э, тянула его эта женщина – а он на одном месте сидел. Конечно, уже довера пропала. И он говорит, я хотел бы наново все начать, я ее люблю. Действительно, мужчина вас, девочки, любит он любит вас. Он говорит, я бы уже переделался, не мечевой был, не отстаивал бы никакие, никакие свои позиции. Я бы уже был нежный, ласковый, я бы очень ее любил, я бы ее слушал, я бы хотел начать э, э, заново все, я бы хотел показать, что я не такой уж и плохой. Я бы хотел ей показать, что я ее люблю, я ее ценю. Я хотел бы, чтобы у нас было все хорошо, э, в нашей жизни, чтобы мы радовались оба этой жизнью. Я бы хотел, чтобы чтобы она меня простила. Я вижу, что она тоже страдает. Я, ви, я знаю, что она тоже меня любит. Я знаю это. И я хочу ей доказать, что я ее очень люблю. Но здесь мужчина любит, но немножко тяжеловатый характер мужчины, девочки. Тяжеловатый характер мужчины а искренне ли ты это говоришь? Искренне ли ты это говоришь? Или опять хочешь, чтобы она тебя упустила в свою жизнь, а ты опять свое делал, то же самое. Искренне ли ты это <coughs> говоришь? Что будет с тобой? Как... Какое будущее, если она тебя опять впустит? Она будет рада жизни она девятка пентаклей. она будет принцесса моя, она будет рада жизни у нас будет семья. Я хочу, чтобы она на, э, э, впоследствии я бы хотел, я бы хотел, чтобы она стала моей женой. Она будет рада мной. Она будет рада мной. Но вам еще идет, девочки, и король Пентаклей. Король Пентаклей идет. Король Пентаклей после но ну, очень плохие карты возле этого короля Пентакливого. Здесь было, может, у кого-то, может, к вам идет вот это мечевой, а э, хочет к вам вернуться ваш король Пентакливый муж. У некоторых проиграется, что это ваш муж, и хочет, э, э, что там у вас был разрыв, была точка, были измены, ложь, вранье. У некоторых проиграется и была разруха, точка, был уход, было, был разрыв. Но этот мужчина еще думает с вами навести какие-то контакты. Но ну, было разву... была башня и вот э, это. А любишь ли ты эту женщину? Разочарование. Ну, здесь от короля Пентаклей это, наверное, бывший. А у некоторых проиграется, что ваш му, э, с мужем раз, разрыв, но он, бы, он веселится сейчас, он на коне, что вот, э, по, по, вот такое вышло, разрыв, он говорит, мне уже было надоело, я, я, я, был, был треугольник, да, здесь был треугольник, и он, он изменял вам, он говорит, да, наконец я доволен, что вот так случилось, э, я давно уже этого ждал, что наконец будет какая-то точка, и, и вот разрыв был, башня и уход. И он говорит, ну, он не страдает. Я вот спрашиваю, а любишь ты эту женщину? Нет, я разочарован, я не хочу, я не хочу. Ну, а этот мечевой девочки, этот мечевой, он любит вас, он любит вас. Если вы уже познакомились с этим мужчиной, и что-то, какие-то у вас немножечко конфликты, какая-то застывшая ситуация, так э, он хочет, чтобы вы его простили и наново все начать. Он хочет этого. Он говорит, я действительно ее люблю, и я изменюсь, я покажу, что я изменился, но она мне не верит. Она мне не верит. Ну вот и, э, и, и этот, э, я хочу ее сделать счастливой, я хочу, чтобы у нее было изобилие, чтобы она не страдала, чтобы она не плакала, чтобы у нее были и деньги, чтобы она, чтобы она жила в, в достатке, чтобы на нашей улице был праздник всегда, чтобы нам всегда светило солнце. Ну и здесь нарисовался король Пентаклей и возле него пошло туз мечей, семерка мечей, башня, восьмерка чаш, э, пятерка чаш. Что-то я не могу ничего понять. Но ну, у этого короля Пентаклей тайная женщина, у него новая жизнь тайная женщина, у него с, с другой женщиной, у него была измена, ну, ну, ну здесь было, семерка, что измена, э, вот он, э, он скрывал, потому что у него новая жизнь, у него тайная женщина была. Так, давайте совет, что вам делать? А если вы не знаете этого короля Пентаклей, так он у вас будет, будет на пороге. Но, девочки, будьте осторожны с этим королем, потому что он будет изменять. Для, если вы не знаете, в, своей, э, в вашей жизни, в вашем пространстве еще не было этого короля э, Пентаклевого, так будьте осторожны с ним. Он придет в вашу жизнь, оно будет разочарование, у него будут еще женщины. Он будет что-то скрывать от вас какую-то другую женщину. И в конце концов будет разбитое сердце, будет точка, будут измены, вранье, э, будет башня, и потому что у него есть тайны, у него есть новая тайная, будет новая тайная женщина. А может даже быть такое, что появится в вашу жизнь а, а, и будет женат, а не будет, а, будет от вас это скрывать. Так, совет вам – Ну, совет вам, выходите своих э, с пятерки пентаклей этой уже. Э, да, у вас много планов, мечтайте, достигайте цели, идите к новым берегам, ищите для себя чего-то нового, что, что, что вы любите, или в работе, или с мужчиной. На вашей стороне Всевышние силы вам будут помогать, не переживайте за это, ваша дорога открыта вы найдете свою любовь, вы будете любимы, вы будете, вы будете счастливы, вы найдете свою половинку, вы одна не будете. Ну и карты говорят, идите к своей цели, что вы себе надумали, какие у вас есть планы. Ну, планы у вас всегда есть в короле, в королев Пентаклевых. Как, какие у вас есть планы, иди, цели, идите к своим целям работайте, займитесь собой, а все э, у вас будет, все у вас будет. А у вас все будет, само по себе потом придет. Так, давайте посмотрим еще на Ленорман. И вы будете счастливы, у вас будет благополучие, у вас будут деньги. Да вы что, смотрите. Смотрите. Лилии рыбы, сердце. У вас будут чувства сердечные очень глубокие, очень хорошие. У вас будут король. И король будет приносить вам деньги. Он будет вас любить. Смотрите. И денежный король, и, и, и, и сердце король, он будет вас любить нежно. У вас будет благополучие в вашей жизни – наступило ваше время иметь денежку, иметь мужчину для сердца, который будет вас любить, уважать. У вас все будет хорошо, у вас будет даже выше, как хорошо. Даже выше, как хорошо. Так, девочки, вот такие у нас сегодня были раскладики. Огромное вам спасибо, девочки, за ваш просмотр. Кто не подписался еще, пожалуйста, буду вам благодарна, подписывайтесь. И до новых встреч, всего вам хорошего. До новых встреч и всего вам хорошего.